Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías permitió la impartición de las clases de forma telemática. Del mismo modo, esta crisis afectó significativamente a la economía global, y con ello al mundo laboral, haciendo que diversas personas se vieran obligadas a teletrabajar. Definitivamente, una buena educación es un factor determinante de cara a obtener un trabajo decente, y es indiscutible que la informática será clave para ello.